tot un conjunt de projectes que estan referits a Ciutat Vella i que consisteixen en la millora de l'espai públic eh, en una zona de gran afluència turística que ens permetrà, doncs, per una part, eh, millorar i compensar en el territori el desgast que sofreix aquest espai eh, públic per a l'ús intensiu del turisme, però a la vegada també és la configuració d'un espai que també sigui doncs, un espai més atractiu de cara al turisme. Estem parlant de determinats trams del passeig Joan de Borbó, on en diferents consells de barri han sortit també demandes veïnals de, de voreres que s'havien d'arreglar. Per una altra banda estem parlant de la recuperació de voltes patrimonials al, al barri del Raval, al carrer Picalquers, al carrer Hospital i de més, i al, i al carrer Carders de la, del barri de la, de la Ribera, de la millora de passos de vianants en diferents indrets del Raval i, i del Gòtic, també del manteniment, ah, de determinats elements de manteniment, millorar l'enllumenament de la plaça de la plaça Reial i d'inversió també en millorar tot el que és l'espai públic de la Rambla i, i part de, de plaça Catalunya.